el banano, The banana. Para, para sembrarlo se siembra o, o se siembra con semilla. The way that you plant it is you do it by the you do it by the seed. Ajá. Correcto. Ejemplo. Cortamos esto. You cut that right there. Esto y se planta. And then you put it you plant it in the ground. Ajá. La semilla del banano. Oh, alguien tiene un, un, un, un ice, He's going to show you the seed of the banana. This is what they call in Spanish. Mm, I know. El hijo. Mm, el hijo, sí. Each banana tree will just keep producing these hijos, and you just uh -huh. take them and just replant them. Aquí está la semilla del banano. There's the banana seed right there in it. The black point. You can you can pass it around. The black those black dots there, that's the banana See? The black point. The black point, esa es la, la semilla. Okay. Pero esto se lleva a laboratorio. Ejemplo, la compañía tenía en Honduras laboratorio para llevar esa semilla a plantones pequeñitos, que es lo que va a dar esto. Pero así no van a hacer. He said, you know, once it gets up to where it needs to be, the, they would take it and send it to a laboratory in Honduras, and then they would actually uh, cultivate it and get it to, to um, germinate from a seed. Okay, se planta. And then you plant it. Uh, necesita curar abajo con nematicida, que son los químicos para evitar que el nemátodo, digamos una lombriz, empiece a comer la raíz. And so you have to actually treat the ground with a chemical that kills the nematodes in the ground, and the nematodes are like it's almost like a worm that eats the the roots of the banana plant. Correcto. Se, se, le pone después los fertilizantes, nutrientes como eh, este, urea al 46%. And then afterwards you have to apply fertilizer to it, which uh, many times is like urea, and it's like about a 46% nitrogen sí. is really what urea is. Okay, palabra, los cinco meses y medio pare, pues. And he's saying basically like in five and a half months it gives birth, the fruit begins to okay. come out of the plant demora más o menos para salir todos los dedos uno uno 15, 22 días. And he said for, after it comes out, it takes about 15 to 22 days Ajá. for it to fully develop all of the bananas it's going to be on. Y, y, cuando está ya la fruta, a los 15 días después que ha botado todo, es donde se pone una bolsa. And after the 15, plástica. in between 15 to 22 days, when all of the bananas has come okay. out, they put a, a, plastic bag over it. Para proteger de los insectos. To protect it from the insects. y para hacer un microclima dentro de la fruta y pueda desarrollar en 90 días. And, and so that this bag also creates like this micro uh, environment where it, it helps the fruit develop and mature, and it takes about 90 days after that. Pero cuando lleva eh, 10 semanas, but when, decir, it, when you're about 10 weeks, el finish es, eh, eh, finaliza que está completo a las 12 semanas pero 10 semanas y media en pie, eh, para cortarla se calibra para ver si ya está al grado que se necesita y empieza a sacarse las primeras. Porque todo no es igual, algunas más rápido, otras menos. He said in about ten and a half weeks they come and they'll cut a banana to see how if it's if it's <clears throat> ready or not. He said it it depends, some get mature faster, others are slower. Okay, pero va la gente con en la última mano y va cortando. Okay. A la a la a las 10 eh, semanas y media a 12 semanas. Cuando este ya está en esta condición, el hijo, ya viene el hijo y está casi en, en 1,80 de estatura, 80 que ya es la que va a suplantar. He said, he's saying that, when, for instance, like like it, it's right now, it takes ten and a half weeks to 12 weeks before it's fully ready to, to cut. And then when when the hijo, when the the other plant that it that that comes out from it, when it gets to like 80% the size of of the plant that has the fruit on it. Eh, es ejemplo. This is an example. Cuando esta ya tiene eh, cinco meses y medio, pare, este hijo ya viene when it has five and a half months and then the fruit begins to come mm-hmm. out, here comes the. Es eh, correcto. The, eh, the es, una, eh, es, una, producción continuada. It's a, it's a continual sí. production. Y cuando este viene, que ya, ya esta se cosecha, este está aquí, ya este debe tener un hijo aquí que and, se va. And so when this one comes up, you know, this one's produced, and now this one's producing again, it's growing and growing and growing, and all of a sudden it gets here, then bam, another one comes up too. Perfecto.